Va a decirme tú. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llego a los exámenes, <laughs> acostumbrado a lo mejor así tener algún tipo de adivina, sin basarme en nada, <clears throat> y me dan el examen y yo lo leo, y en verdad está nerviosa a lo mejor la noche antes, porque esa yo lo paso muy mal porque a mí me cuesta mucho mm, el no estar estresada. <laughs> Yo, por ejemplo, la semana clave de exámenes, cuando la tuve, yo me tiré sin dormir. Yo tenía una sesión, me levantaba todas las noches, sonámbula, escribiendo. Estaba obsesionada con que los exámenes, hasta de química y de matemáticas, me entraban comentarios de texto. Y me levantaba escribiendo en la almohada y no era capaz de dormir y no dormía. me, tomaba a lo mejor dos tiras por la noche. Y llegaba al examen con el efecto de las tiras, dormía y así. no era capaz y todo eso por los nervios, ¿sabes? Y luego, <clears throat> gracias a Dios, me salían bien. Pero date cuenta, si yo no hubiese tenido esa presión dentro, ese estrés, es que a lo mejor hubiera salido mucho mejor.